Ah, dari Cahaya Islam, guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jom kita tengok videonya, guys. Seberapa ya kan lucu. <laughs> Dan juga apa yang akan kita dapatkan ketika mendengarkan daripada Ustadz Azhar Idrus yang dibahas maksudnya dalam Bini Saya 4 Line ini. Jom kita tengok videonya. Let's go. Atuh, orang dalam TV boleh tahan kita takut pasal muka utuh. Bini muka comel pakai gicu, takut juga. <laughs> ha tu dua kali bahlul. Ha tak? Eh? Muka bini tu comel dengan sedo dengan blusher, dengan lecu, nak? Pakai wangi pula lawa dengan pakai baju kebaya, pakai baju kurung sulang. Pakai tudung comel dah. Nak? Takut juga bini. Nak tubik tu, bini dah tubik. Masuk, nyak duduk bawah katil. Bini dia alik yang ah, lipat baju, ha, lipat baju lah bilik, laki kita. Laki nak lebih minum air, tu macam datang. Ha. Oh, lah, lipat baju, lipat baju. Ya, ya, Gitu. Apa nak buka pintu kerek? Abai, nak pergi mana? Nak tengok ya, eh, tengok ya, pak tutup. Okey. Nengak masuk wartiko. Nampak kaki tu, tak, tak, tak, tak. Tengok, <laughs> nengak. Mu suka ke dirimu sendiri? Aku dah. <laughs> ha. Tengok pada sekepang serung. Takut ke bini? Tengok pada piah dekat homo tak pala. Hmm, takut bini. Tok guru gayung. Tak berani ni bini dia. Ha. Kita minum air dengan ayah dia. Tiga lain. Kacaya, bukan stiker. Ayah dia sungguh. Ha. Oh, kata ni tu dah lama dalam 50 gitu lah. 53 54. Tapi tu ni tu bokso. Nah, ha. itu jadi ayah dia. <laughs> Neh, ha, lepas lima lah. Eh, dalam apa benda ni? Pekida. Tegur kita jabat salah apa semua. Gelang ni kayu kokar, sosok gitu. Cek-cek so, pada bola pepong. Dia padang kita tengah kalau lengah kita dah Sabah kan gelap itu, oh, lengah tu. Lengah dia ni. Macam kubal kan. Ha lo. Ha padang dah ayun dia. Bukan nek dia. Ha <laughs> dah. Orang bisa. Tidak ada lagi orang yang dia orang hebat dah. Orang ada nama. Batu akom dia ada akor boho cerita mani laut macam-macam biasa. Ha <laughs> nampak pertama-tama hidup lengah ni. Pak sakup sini pula. Nah, oh mana hebat, mana hebat, mana. Oh orang kapi tengok Aiman serumah <laughs> tengok takut tengok dia dengan Misha eh. ha. dia kata ustaz Wih, petua saya tak nak kahwin seorang lagi. Boleh <laughs> minta betul Kita tak gelang pun. Tak minta betul dengan kita. Ha? Hmm. Saya kata, ayam dia tiga lain lah kan. <laughs> Nampak? Ha, macam kita selain pun tak ada. Dia jawab, tu saya tiga lain tapi bini saya empat lain. Nampak? mana dia gurat lah ni nak kabar bini dia bisa lagi tahu tak ha, tu jangan main ketua boleh tak berani ni kau ha. ha. saja meja misai macam tanduk khubah ajar orang kawan nung keng sungam si kang batake ha. nampak Kamp Sungai Besi ni dia mata tentera. Sajeng meja lah. Hak tukang. Jekoh orang. Faham? Sajeng gini se, balik gini. Lepas tu ada meja tu, Bukan. Wow. Sajeng meja. Eh, nak senang nak jaga kawak ni kena suara kuat. Suara dia kalau dia koh kubah, tidur kubah. Tunggu. Rima kalau dia koh kecil. Iman, cik cik cik cik cik cik tubik tarik Iman. Faham? Oh jangan main askar sungguh. Nak. Ha. Bakang muka. Tadi meja bagian kawat. Takkan nak ambil suara slow, suara kuat. Faham? Tegak! Gegar, kuat lagi lah. Baru askar, takut. Ada saja meja kawat dia ambil hak jenis lembut. Tegak. <laughs> Ada. Ada. Ha, askar gila dia panggil. <laughs> Tak tahu. Tak berani nak kahwin Takut bini dia ngamuk ha. Dia je kau Bini dia buat sound Kuat pada dia ni. Tidur saja meja Tidur tu <laughs> Faham tak ha. <laughs> Dan dia minta berlindung dengan penakut Sembang boleh kita kopi Aku ada aku Bini aku ada benda Ada. oh, okay. Ada benda lah Oh, aku benda kopi. Tak usah kata bini dia je kau. Bini dia jengok kot nak aku Eh, oh, saya dia, dia, dia. dia, dia. Baru jengok kau nak kau. Kalau panggil, tu bit tahit situ tu. tu orang lelaki. Tu lah. Ha. Allah. Tengok ada buah kain sekepan tapal dia bau. Luruk-luruk janggut ni. Eh. <laughs> tak berani juga. <laughs> Ha, ha, itulah kekuatan orang perempuan. Jangan kita takut sangat. Nah. Ha kerja yang dihormati oleh masyarakat tetapi hina di sisi Allah pramugari yang tuang agak nampak? Ah. Neh? oh kalau ada kapung tak? kerja pramugari ya pak ah. oh itu kerja benda oh. comel dengan anak oh. pramugari ni atas kapal terbang faham tak? oh baru sedap dengar oh. pramugara ke mana? nak? haa Dah nak pula fikir benda uh, Kelendang bang <laughs> ah, Kelendang Dah orang cetong kelendang bang mau <laughs> Nampak tak? Main <laughs> duduk atas lori yang mau lepas posko oh. Ah. Ha, ni kelendang kapal terbang Nak? Eh, ba. Nah, orang suhu lah kalau buat natu Natu amba tiga orang Pramugari belaka Tu tak ada orang pergi New York Esok pergi di New York, London Oh eh, ba tu tu Cakap natu je Dan natu tiga orang pramugari lah ke tiga-tiga kau <laughs> nampak tak hak ni terbang New York hak ni, ni, ni baru balik ni Chicago lagi, singgah kat tapis tu faham ha. dia tak tahu kerja tu tuang arok Nabi kata 10 golongan kena laknak dengan sebab arok tukang tanang tukang peti, tukang buat tukang meseng tukang odar tukang akak barang tukang kilang driver manager Faham? Tukar tuak dan tukar minum. Sepuluh golongan. Kena laknak. Kena laknak maknanya jauh daripada rahmat. Allah. Kita kata hebat kerja tapi Tuhan laknak. Ha. Nampak? Ha. Dah kalau pramugara pramugari hak tidak mana tuan ke? Ha, tu tak ada masalah. Ha, ah, okay. Tutup aurat. Eh. Nak. Ha. Tapi kalau kau kata bamah tak tutup aurat pramugari. Belah ni apa kat peha ni? Baju batik je meh. Sebelah lek ni okey lagi. Bang, ni apa kat peha ni? Dah peha bukan macam Izzah Hondakak putih lebu. Ha. Tak percaya ayah haji nak pergi umrah naik kata mamah. Nak pramugari mari siang tengok belah kat peha ayah haji gitu. <laughs> Betul. Dah puas hati tengok. Nah cerah mata-mata nampak pusing tang kiri tengok mak haji tidur teru darah cetong nak ha. jadi kita nasihatlah kepada kerajaan yang memerintah hari ini supaya mereka sekat arak ini daripada diminum oleh orang-orang Islam kalau tidak dia tanggung jawab di hadapan Allah lagi Allah tak kira mu Perdana Menteri ke, mu Esko ke, malam Perdana Menteri ke, Menteri gitu. Orang kapi minum arak boleh. Kita kena kawal. Tapi jangan siapa yang berlaku sekarang. Minum arak merata-rata. Nampak? Ini teruk punya kerajaan. Kita nasihat. Bukan deki nasihat. Sebelum menjadi mayat Dah jadi mayat balik awal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan selesai videonya guys ya. Yang pertama video yang mana Ustaz Azhar Idrus tu kan soalan daripada jemaah juga mungkin macam tu. Yang mana suami tu pasti takut dengan isteri kan ha, Kalau suami punya pangkat tiga land ha, Isteri ada pangkat empat land lah Macam tu tak terkalahkan <laughs> Macam tu ya kan tapi yang terpenting adalah suami isteri harus saling memahami ya kan. Jangan sampai istilahnya suka salah faham, tak jujur ataupun tak terbuka macam tu kan. Eh uh, dalam segala bidang dalam segala hal kita memang kena menghormati ikan menyayangi dan juga mengayomi agar supaya kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah memang kata Ustaz Azhar Idrus kekuatan wanita tu memang macam tu ya kan uh, dia kuat lebih kuat lagi kuat uh, daripada lelaki macam tu okey dan selanjutnya apa itu pramugari ya guys ya pramugari ini kerja yang dihormati oleh masyarakat tapi hina di sisi Allah Subhanahu wa taala pramugari yang tuang arak macam tu ya. Eh. Jadi kalau yang tak tuang arak ha itu ha, boleh tapi kena tutup aurat. Ha, banyak sekali kan kalau kita tengok pramugari-pramugari itu banyak yang tak tutup aurat. Bahkan membuka aurat macam itulah, menampak-nampakkan aurat dia macam tu. Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd okay, dan coba kita tengok komentar-komentarnya sebentar guys ya Ah betul tu Ustaz anak kerja pramugari pramugara mak bapak megah ah, tak sudah Okay, pekerjaan yang paling hina di dunia ini nomor dua mungkin adalah PSK peringkat pertama adalah pemuka agama pelacur cuma menjual tubuhnya tapi para pemuka agama menjual Tuhan oh ada yang komen yang macam ni maksudnya gimana sih ini pekerja yang paling hina di dunia ini kayaknya uh, agak senewan nih guys <laughs> pekerjaan yang paling hina di dunia ini nomor dua mungkin adalah PSK peringkat pertama adalah pemuka agama Oke, pelacur cuma menjual tubuhnya, tapi para pemuka agama menjual Tuhan. Ah, piye atau masuk teh. Iya, co coba teman-teman uh, <laughs> <laughs> di mana ya? Aneh aja komennya dia gitu kan. Enggak kok malah pramugarinya berhijab. Ya ada juga istilahnya maskapai-maskapai itu sebenarnya gini ya guys ya. Saya lihat ya kalau di Garuda Indonesia itu waktu saya e, pulang ataupun pergi itu ada juga sebagian yang pakai jilbab seperti itu teman-teman. Ya, kalau di Malaysia Airlines kalau nggak sila ya, saya dulu pernah bawa istilahnya pramugari ataupun pramugara dari Malaysia Airlines untuk umroh macam tuh dan kalau saya tengok mereka tuh berhijab kalau tak silap tapi hijabnya memang biasa aja guys bukan yang tutup full lah tapi memang cuman helai-helai lah macam tuh ah, kalau menurut saya tuh maksudnya kalau di Garuda Indonesia itu dia memang tutup tutup Memang betul tutup tutup Hijab macam tu lah Dan pakaian dia panjang macam tu Itu kalau yang saya tengok kepada pramugari-pramugari yang ada di Garuda Indonesia Tapi ada juga yang tak pakai hijab Mungkin itu individual ya Jadi bisa dikatakan boleh berhijab boleh tidak macam tu Mungkin lah uh, atau mungkin uh, masa tu sebab musim haji mungkin diperbolehkan ataupun macam mana saya tak faham Allah alam. Oke, okay, itu saja video kali ini guys. Yang terpenting adalah kita senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala ya, mengerjakan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi ya supaya kita dan juga keluarga kita itu jauh ya diangkat ayo kita angkat kita dan keluarga kita itu daripada api neraka dengan apa dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai melakukan hal-hal kemaksiatan kemaksiatan agar supaya kita tidak termasuk orang-orang yang istilahnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala.